Hola zampones, hoy vamos a preparar mermelada sin azúcar. Vamos a hacer tres mermeladas diferentes con tres estilos de preparación diferentes, así podréis elegir el que más os guste. Un paso importante siempre que vayamos a hacer alguna mermelada o alguna conserva es tener durante 15 minutos en agua hirviendo los frascos y tapas que vayamos a utilizar. Para la mermelada de arándanos vamos a necesitar 250 gramos de arándanos, una manzana pequeña y edulcorante al gusto. Lo primero que vamos a hacer es lavar, pelar y descorazonar la manzana para luego cortarla en trozos pequeñitos. Pondremos los trozos de manzana junto con los arándanos lavados y el edulcorante en un cazo, lo llevaremos a fuego suave y lo iremos removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Cuando veamos que la manzana ya está blandita, lo retiraremos del fuego. y con ayuda de un tenedor, un pasapuré, un machacapatatas o incluso con la batidora lo iremos triturando hasta conseguir una pasta que no sea muy muy fina, eso ya dependerá de lo que nos guste a nosotros encontrarnos trocitos de fruta en la mermelada. Pasamos la mermelada a un frasco esterilizado, lo cerramos, dejamos que atempere y lo metemos en la nevera. Si tenemos idea de luego hermetizar estos frascos, vamos a necesitar llenarlos hasta un dedo de su capacidad. Si lo metemos así no se va a poder hacer bien el vacío porque van a flotar en el agua. En la última mermelada os voy a enseñar cómo hacer este proceso. Aquí podéis ver la textura de la mermelada una vez fría. La siguiente mermelada que os voy a enseñar a hacer es la de piña asada. Voy a utilizar medio kilo de piña natural, una hoja de gelatina y edulcorante al gusto. Vamos a pelar y a cortar en rodajas la piña. Le podemos dejar el corazón o quitárselo, eso ya depende de nosotros, yo se lo voy a dejar. Y vamos a asar las rodajas. Lo podéis hacer como yo lo estoy haciendo en una pequeña parrilla al fuego o al horno si lo vais a hacer al horno, extender en una bandeja con su papel de horno las rodajitas y lo, metéis con el grill puesto para que quede ese churruscaíto que le da ese sabor tan rico a la piña asada. Una vez que tengáis las rodajas ya asadas, las deberíais de dejar a temperar, pero si sois unos ansias como yo, pues las cortamos y si tenéis suerte, <laughs> nosotros para ramarán como a mí y las podéis cortar en trocitos pequeños mm, sin ningún problema. Bueno, pues una vez que tenemos los trocitos de piña, con más <laughs> o menor dificultad, los echamos en un cazo y a fuego suave, ya añadiendo el edulcorante, vamos a dejar que se vaya cocinando. Mientras tanto ponemos a hidratar una hoja de gelatina. Cuando haya pasado más o menos media hora de haber empezado a cocinar la piña, ya la podemos sacar y empezaremos a triturarla con una batidora. Si durante este tiempo de cocinado veis que la piña se queda muy seca, añadirle un poquito de agua para que no se pegue. Cuando hayamos terminado de triturar la piña, probaremos y veremos si hace falta rectificar de edulcorante e incluso le podemos añadir canela si queremos. Cuando ya esté a nuestro gusto, desharemos la hoja de gelatina ya hidratada en un poquito de agua caliente, la añadiremos a la piña trituraremos todo bien y ya estará lista. Vertemos sobre el postre que vamos a preparar o sobre el frasquito en la que la vamos a conservar y solamente queda dejar a temperar y después meter en la nevera para que enfríe. Para que la gelatina, al llevar tan poquita, haga su efecto, necesita más o menos un día de, de solidificación. Esta es la textura de la mermelada de piña asada sin azúcar tras haber pasado un día en la nevera. Aquí os voy a dejar un enlace a una tarta de queso en la que podréis ver que utilizo esta mermelada. Para la última mermelada que vamos a hacer vamos a necesitar 400 gramos de fresas frescas, 3 cucharadas de chía y edulcorante al gusto. A las fresas bien lavadas les vamos a cortar el tallo y las vamos a ir cortando en trocitos. Es indiferente si los trozos son muy grandes o muy pequeños, pero cuanto más pequeños, más nos vamos a facilitar el siguiente paso. Vamos a añadir el edulcorante y con ayuda de un tenedor o un pasapuré, un machacapatatas, lo que tengáis a mano o incluso si no queréis notar los trozos de fruta con la misma batidora, vamos a ir machacando las fresas. El siguiente paso va a ser añadir la chía. Yo os aconsejo que primero la moláis, con un molinillo de café, un triturador, un procesador de alimentos, la picadora, porque así se van a notar menos esos granitos gelatinosos que tiene la chía. Si no os molestan e incluso os gustan, podéis dejar la chía entera. Yo lo voy a moler. Cuando tanto las fresas como la chía estén a nuestro gusto, vamos a ir añadiendo poco a poco la chía y lo vamos a ir mezclando junto con las fresas. Como veis, al utilizar la chía molida, el color de las fresas se va a oscurecer un poco, porque adquiere la pigmentación de la propia chía. Si os molesta que tenga un color así más oscurito, le podéis poner un poco de colorante rojo. Yo no lo veo necesario y no se lo voy a poner. Como veis, este estilo de hacer la mermelada va completamente en crudo y en frío. Si queréis conseguir un sabor más a ah, mermelada comercial, podéis dejar reducir la pasta de fresas en un cazo durante unos 10 minutos, antes de añadirle la chía. Luego simplemente es añadir la chía y mezclar todo bien. A mí me gusta así y es otro método de, de hacer la mermelada diferente, por eso os la estoy enseñando. Ya simplemente nos queda introducir en uno de nuestros frascos esterilizados Tapar bien y ahora os voy a enseñar cómo hacer el vacío en estos frascos. Tenéis que llenarlo hasta arriba del todo dejando un dedito libre. Con el frasco bien cerrado lo vamos a meter en agua a hervir, agua que cubra hasta por lo menos dos dedos por encima del frasco y lo dejamos así 15 minutos. Una vez que haya terminado lo sacamos del agua y lo dejamos enfriar boca abajo. Para que se pueda hacer este vacío, como os decía antes, es importante que el frasco esté lleno de mermelada hasta un dedo, dejando un dedo de aire, pero no más, porque si no, este frasco va a flotar dentro del agua y no, se, no va a ser posible. Cuando se haya temperado y ya le demos la vuelta, comprobaremos que la tapa del frasco, si le damos unos golpecitos, está dura, no se vence, como cuando hemos abierto un frasco de cristal. Eso es porque se ha hecho el vacío y esta mermelada se nos va a conservar durante mucho más tiempo que si no se lo hubiéramos hecho. Este poquito de mermelada, como no me cubría el frasco, no lo he puesto al vacío, entonces no se ha llegado a calentar en ningún momento. Esta es la textura de la mermelada pasadas un par de horas y sin meter en la nevera ni nada. Bueno zampones, espero que os hayan gustado estas tres técnicas para hacer mermelada casera en casa con fruta fresca, sin ningún tipo de azúcar añadido, ni aditivos, ni conservantes, con el truquito del vacío para que se os conserve durante más tiempo. Así que, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle like, si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis y nos vemos en el próximo vídeo zampones.